पच्चीस हजार कांस्टेबल राइफलमैन भर्ती के लिए दसवीं पास करे आवेदन आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है इसके अलावा उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए कर्मचारी चयन आयोग एस एस बड़ी संख्या में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और राइफलमैन जनरल ड्यूटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है दसवीं पास उम्मीदवार S S C GD constable दो भर्ती के लिए इकतीस अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट आरोप अथवा अपने मोबाइल फोन आरोप उमंग ऐप के माध्यम ऐसी आवेदन कर सकते हैं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी समेत अन्य सुरक्षा बलों में कुल पच्चीस हजार इकहत्तर रिक्तियां जारी की गई है इसके लिए नोटिफिकेशन सत्रह जुलाई को जारी किया गया था जबकि आवेदन दर्ज करने की लास्ट डेट इकतीस अगस्त निर्धारित है भर्ती के लिए सफलता पूर्वक आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को पहले टीयर एक लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा परीक्षा की डेट सितंबर में जारी की जाएगी आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है इसके अलावा उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए अन्य जानकारी जैसे वेतन चयन प्रक्रिया परीक्षा पैटर्न पाठ्यक्रम आवेदन प्रक्रिया आदि की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपको जल्द ही नई जानकारी के साथ अगला वीडियो भेजेंगे जय हिंद जय भारत